Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Darhaqiqat Alloh azza va jallani tushida ko'rish masalasi juda ko'p marotaba mo'min musulmonlarning orasida so'raladigan masalalardan biri hisoblanadi. Bu haqda <clears throat> Nabiy alayhissalotu vassalomning o'zlari Alloh azza va jallani tushlarida ko'rganliklari haqida bir qancha hadislarda o'zlari aytib o'tganlar. Imom Ahmad bin Hanbal o'zlarini musnadlarida imom termiziy sunanlarida shu olloh azza va jallani tushda ko'rish haqidagi nabiy alayhissalomning hadislarini bir qanchasini zikr qilib keltirganlar xuddi shuningdek imom abu hanifa imom ahmad bin hambal va boshqa mujtahid imomlarimizning ko'plari alloh azza va jallani bir necha marotaba takror takror bir marta emas bir necha marotaba takror takror alloh azza va jallani tushlarida ko'rganliklarini demak rivoyati bizgacha yetib kelgan ahli sunna val jamoa ulamolari bu borada alloh taoloni tushda ko'rish mumkin degan e'tiqodni demak e'tiqod qilish kerakligini aytib o'tganlar shu o'rinda bir narsani bilish kerak alloh azza va jallani tushida ko'rgan odam qanday ko'radi alloh azza va jalla o'zi aslida astaizu billah laysa kamithlihi shayun bo'lsa alloh taoloni misli kabi biror narsa bo'lmasa allohga o'xshash biror narsa mavjud bo'lmasa qanday qilib alloh taoloni ko'rish mumkin alloh subhanahu va taoloni tushda ko'rish mumkin o'sha tushda ko'rgan odam alloh azza va jallani o'ngida biror bir narsaga o'xshatib sifatlab bersa demak u allohni tushida ko'rmadi o'xshatish demak bu alloh azza va jallani tushda ko'rishlikni alomati hisoblanmaydi haqiqiy alomati ollohni tushda ko'radi banda shuni his qiladi lekin his qilgan narsasini tushda ko'rgan narsasini ertasiga boshqalarga hikoya qilib berish imkoniyati bo'lmaydi bu juda ham muhim narsa alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda o'zini demak e, bir qancha oyatlarda misol qilib keltirgan masalan jumladan shu aro surasida alloh azza va jalla marhamat qiladiki astaizubillah allohu nuru samavati val ard deb turib matalu nurihi kamatali mishkat deydi alloh taolo osmonlar va yerning nuridir uning nuri allohning nuri xuddi kamishkat ya'ni o'xshatish bu yerda olloh azza va jallani e, bir e, kichkina bir tuynukchani ichiga qo'yib qo'yilgan e, chiroqni yoritgichini misol qilib alloh taolo o'zi keltiryapti masalu nurihi kamishkatin fihi misbah deb keltirgan alloh qur'oni karimda demak kichkina bir tuynukka chiroqni qo'yib qo'yilsa yorituvchi vositani qo'yib qo'yilsa o'sha yorituvchi vosita turgan joyining misoliga alloh taolo o'xshatyapti demak alloh azza va jallani demak tushda ko'rishlik ham e, banda ko'radi ertasiga hikoya qilib berishlik imkoni bo'lmaydi chunki alloh subhanahu va taoloni o'xshatishlikni iloji yo'q uni o'xshatishlik iloji yo'qligi valahul matalul ala fis samavati val ard oyatida rum surasida alloh marhamat qilgan alloh taoloning yerdagi yani osmonlar yerdagi eng oliy vasf eng oliy sifat eng oliy misol ollohnikidir deb alloh taolo marhamat qilgan shuning uchun buni o'xshatishlik demak bir qiyoslash e, falon narsaga o'xshar ekan pismalon narsaga o'xshar ekan deyish demak imkoniyati bo'lmaydi mana shu narsaga juda e'tibor berish kerak bo'ladi xulosa shuki salaf solihlardan buyuk mushtahid imomlardan sahobiy ikromlardan alloh azza va jallani tushda ko'rganliklari sobit bo'lgan va buni kayfiyati faqatgina allohning o'ziga ma'lum bo'lgan shaklda ko'rishadi vallohu taolo alam bisavob